jejeje En busca de la buena un paso de carril me levanté, no me compré Sé que tengo que activar Pero se hace difícil, la cabeza no me deja ya pensar no me deja ya pensar Quise bien o quise mal ¿Dónde terminar el esfuerzo en amor? ¿Dónde va a llegar? Dime si es verdad Si tengo un talento oculto soy uno más Hay mucho que mejorar y estoy corto de tiempo Dime si soy yo, si por mi Pero ya no me siento Pero ya no me siento Sé que tengo que activar Pero se hace difícil, la cabeza no me deja ya pensar Sé que tengo Thank you.